Оцените сегодняшнее мероприятие, как оно, насколько оно удалось, и саму гонку. Оцените уровень подготовленности участников. Сегодня многие на ноль отстрелялись, обошлись без штрафных кругов. С точки зрения готовности все идеально. Подготовили и погоду Первый этап. Бог подарил. Поэтому претензий нет. И должен сказать, с каждым годом все лучше и лучше спортсмены готовятся лучше разрешите не о спорте вопрос. Полина Сребненко, телеканал «Мир». А, накануне Владимир Путин поручил помочь развитию белорусских проектов на Балтике. А, расскажите, пожалуйста, что это за проекты и какой бизнес мы переориентируем? Вот Значит, мы с президентом России обсуждали последний раз этот вопрос. Еще до этого конфликта э, речь идет о строительстве портового хозяйства. Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были Э, определены места. Места очень хорошие, мне уже доложили. Э, вместе поедем э, весной, может в июне месяце, посмотрим, как там идет строительство. Но ну, в течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там, в своих портах. Ну и расставаясь с президентом, он мне сказал, любой проект в России, любой, белорусский проект мы будем поддерживать, всячески будем поддерживать. Это было до конфликта, а сейчас и Бог велел, потому что, вы же видите, эти безумные э, в Европе э, санкции против России, и нас туда за компанию, за компанию, чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают. Поэтому любой проект в любом месте России, они нас поддерживают, и мы их реализуем. Потерпим, год потерпим, а дальше увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали.